Оюнускай күні көрбіт алаға арчылыр күйінен туалар, түрөбіт балағына көмілі көтін сылағынан илгейер, алажы дыргыл сытынан туалары жора күн, чөркөк нұрғотын театрын аспыт кеми әргетер, оюнускай жоллақ күннерін сүрек нүңі о оңютынан ситер. Ағатын атын сүгер театр сехенин уон үхіз сылын тихәрі Матриона Петровна, чөрке ғылығын сүрінгер, қанна да кымы сағатчы, улу жоммут үйелі қайымнеларын теленнерер театр күлін, ағата Петр Васильевич Толстяков олықтоспут, төріттеспид, олығын керчігін долгуя ақтар. Манна Пантелеймон Василия пиха оскола тұнчы толсы сүрбасылаққа үші толынын өләбіт. Ол үләлі хиджан оскола драм күрғы күлеліп бітебіт. Оны мен ағам ол 7 класс, 6 класс көрін әйтсен кені хажарыптаммыд. Оны э, білген әлбәқа ақтылары көрөбін, ол Пантелеймон василия э, таңара жетен істен әйтеген манчары спектаклі тұр орбуд. Бұр бұл күнякқа э, Платон Алексеевич Юнускай келитигер бүтеһик келитигер мустуттарыгар эмионно оонньон көдөрбүттэ ону аган бола ол киниттен ха үйренен калбыт быһылаах пронттан келен баран ме военрукту жибут онтон манна түйөрдөн алта хыллаакка чөркөөхкө көһөн келбиттер жоболус голар элиитчен драм круок терьер ол терьен жа жуталыттан үйренмит тугунана скола олоругар тиертер оскола чуталларын, хелеги чаттарын, комуян Тынчы тоғыз үстірдің тоғызсылла хаан бастан лақутонын үркуын ден драман сұрорпыттар. Те онна күріқтәйін бір бәрі бит социалистическе күріқтәйі бе олайды нәйлектерден. Онны бастабыттар бит. Онта алтан жәкіне бәті чутал әрәрі активист болан. Хыджан әлбәқ драмалары тұрорбыттар бидда таатта театрыгар народный театрыгар кинини күкүруска оролгаңыр бутта оны жетия белемненер аны мен актарар умуннакпын этти оны туранеремин тебистеңен анабын деббанабын өлөреңиннир ытыр жа кайыр айманар кыын күннен терери гымы күкүрус обран толорор анамын деп бит карагам утугар букубалар бүйтерен көгебин эп Оннаттан мөхөлләр болам дип петәкпене. Ол ен просто строго көрәмем бер берәчинен. Ул кырагыта боламын инник тохтарын най Тырахтан төрөттәк Петр Васильевич тыгынчы тогуз сөз түрден сыллаакка чурапчытаагы педучилищаны бүтерен, көрдіхін чурапчы луғын дерин осколатыгар анаттар Манна биологияны, географияны үйрәп бит. Бүкемне Анна Кривошапкина ден детдомга баспытааталдыр лыр билсер. Эстиң Истин сыхын саңа көжүйен істәғіне түрден бир сыл балаған ыйын төрдүс күнүгер эдер кихи сериге бебеске тутар Ый курдук аяннан мальтаға тиеллер. Манна олуннюга дери кытаанах үйрәгі Аған Ағам ана 15 э, бригадаға төбес бит стрелковой бригадаға осовой развед ротаға төбес бит. Оны жол Арамышевский коридор денге сүйбе түйет суыққа ұстатығар түгіріктәңі аттақтарына білі табарын кытта ыпыттар разведкаға қаяндағаны тыл язык дилерди баран булан агалага тиен. Оны э, ток байты хурулла хаджар манна э, только чернилете каяп касыра разведкага хаджамыт касыра э, кихини туппупут тиен бу манна хурулла түртөн бир диякпин үрбөтө конукка түрдөн бир кихини хайда түөт түөт диякпин түөт икки сыпратаме бар ол хим булана өссө хириян атын кумагаларын көрдөкпине баары болой диямыбыт Ол табарынан баран-бараннар сколкаға, мине истебитигер түбеген бұған Бұхаңас қараған хүтер бітәбіт, Оны төбе түкөр бағыран хайыр горке коракка госпиталлар кәрген баран әмтенен инвалид первой группы болан төннен Жә сити курдук сап сағаттан салғанан, кыл мүчі тына қалан, сери қабаран тутутун қабытын эт бетінен билен, өйдүн саналын майгылын тыйығыран, улахан эчейі кәннеттен сылустата әмтенен, тыынчы тоғы сүз түрден үз сыллаққа түрөбі тойдутугар тааттаға төннер. Тырахатыгар э, байын руңынан э. э, Начальный байыннай подготовка урогын берер, оны Ите Джон ахтыгар капсиллер агам кайдак курдук бу хериттен тыйс майгынна калбит э, олох карстабакка э, төһөданы э, туох чарас таңастаах ачык оғлар болалар хем қарға қарга ылыннарар әрі хери кытаанах олох қарға сыылын гранатата табырағын бартын жиннақ бұрынғы күрдік бетнестақ боларға строевой көрүүгө бартыгар жарктаабыт эбит сери эреннине бет істің сыгын етін сүрэхтеригер сып сылаастык сөңүөрден илже сылжыбыт әдер жон биэс соғы төрүүр төлкөтүн жолугар кескил кеңир тениер жылгатыгар тыгынчы тогуз сөз төрдөн төрт сыллаакка бирике болалар манна бир үксүн аана быхарар кырдыыны оңорор. Өссө чопчулаатакка аананы иете можуйон туран олоккун оңохун диен тааттага саты ыытар. Митер үржок кабытыгар ол ием агабар кэлбит историята манна кэбит. Ием иете эбем аана буллаади. Каяанда керкен бар бөтүркө тагыз диен. Mm Оно ол бағар э, ең барақсан ол бөтір келен жабарарын ең кәті әрі болу дей. Оны ұттын, аға, оны болла әрі кемет ұйыскен болуға болу. Әбем, э, ровна таттаға барар кейіне білен, арғысқынан бүкінені күтті бастаған ден тардайқыға тағаран, қоппоға э, малын көлгиен, тұрдайқыларын аннян, Хатыен <laughs> нан тибиттер, онны тиен осколаға қайра мұннығар олар орқыстаға бит. Онны тибитігер жабыл қараңа көрідірінен ағаны херет еден. Кіпсәвісін үйден қалбыппын. Әйләқ кем келбітігер аны, кені ол э, тыйыз мәңгіта әрігенеттен. Аны олар ян Нар Анар қарыһыяр биле аймақтарын, быраттарын ин олора хаалбыттарыгар білер олорко тулаяқтарга. Аны көмөлөһөр бит кимне бир соккобай, кимне үс соккобай, бир битэ денеме актыларга бар. Рахтан принципиетин кырылуата көлөһетен үрдүнөн бар тимире. Кылыбачыян иһерин кетәһеллер бит. Аны дибаява харсинем хаялымны мен хачуду вакты бит. Киникелерин күйдер эте бит. Каян дааны дереметтен биһэгэ киһилээх кэлэр килиптээх таҥскы сулама килиптээх кэлэр Икки субу таптал туғылара Василий Петр Анна Прокопий күн сирин көрілілер. жавонна бараларыттан төхілі әмәсіл арыттақ, оғығыз түгеғінәғи оғы, алты кейі маныта, иеләғ аға сүріқтәрін чопчута, көрдер қарақтарын жүккете, көтүрдер тиістерін милеті, білігін кепси олыры жұры бұд Матриона төрүр ана оттуур этебит май оттуу боллаайы ол май оттуур бутугар итже барар эжидерим байдарым бары толоңго коноллор улахаттар мен була ана итже келер ол ымсыр ымсыра велосипедер инер олордан каян да итже келер оны тыыбын эме кыгыраммын мен хаалабар онтукогона атакпына Bilakan ya bulaydı üňe edi. Аны көрбөккө уго дерен бияктыра ден. Манан хөтөлетер эдер гыдылы. Ха тактан ха маныдык үскәп дип. Убайдарым иттен 12, 9, 5 сылагалар, эҗим агыс сылага 2 класс көрнәр тактын жусконы битерен бар бита. Я тостко учутала госты гөнә агыта жаманы атак диян актылды. Төрү татак бутаган. Тоқ бар тұғыртын толырыр етіп. Әне бұғын хәчі де. Ағам ием тугар олороммун. Онор огор мәгәлләр булак битте олор олор оны мана хаяммат, оны аһанна аһаннар дагана кини химмер көмскес бир папагат биле, папагат ден химмер битәк точкада ыалларынан биһиги олорор томторбу кара хүрдиен учуталлар топты эте тоғыз ыал олоробут бырыга бұрығы бараллар бырыга жүүсүлакка бараллар деп куттук каянда баратын кенниттен солютутан бараннар қаянды көссөллөр Onu emin eder bolan oğucan olhanı kayavet etme, sultalavet et. Tu kapsitellere bir de bolla, hata bir de üddak, öttük bine olur önüstü bütün bolla. Dörüz üstü а? takbın di. Anırk. Ağa onu sıllar Торговое объединение табареветтир бар Петр Васильевич кечәлләк суруксутун сутун сылы хонугу сәргей сәгәтәр бу сарбыт кумагылар туылулар. Элбәк Элис бұғығары Петр Васильевич олоғын туғынан суруютун, арас ысправкалары, докумоннары, кайгал суруктары, бәтерән бағалы Эртюков туғынан эттәк синнәк ақтығытын булан көрек көсөп. Бәл кинелин сәриге тәңге сылжыспыт, сәрі да сылларыгар усынуғын туынан туғынан кепсир қомсомол білетін сөға арыябыт. Үлетігер берениләх нелегін олығыр исүрәғіттен ылжар, ылыннарылақ тылынан, бейтін қолыбұрынан жон ытықтабылын ылынылар кыржаға саллат, театрға сәңәритин, болықтын күрәнер дери батаға, кәннекіл үлхеттерге мәлжи сүбә ама болара. Оны ағам олақ өшөйдік жоннору қайыр әбіт. Талар әбіт, әпті ағырылға. Чөйбай уникальный бағайы ұрылары толар бұт жоннор, түркі біттері ойнан ас бұт мен қарақпар бағалар. Оғай жамын әме дүйретім, Клай Андреевич Константинов, сөңін бағайы қоланан, мен де Тиханович э.

эдэртер кэллэхтэр эди тиаржы кохлаап кала э. биссөрюнна э, келеллер премеп дося василий келеллер э. багарытап жүгүр келеллер барашка анастасия сенник аттаата кайбахтер кинилер бара ойне тивырдылина матрена николаевна манна режиссердан сырыттагына кини турорсар фестиваль бага кыттан бартыгар кыян Де улан дәгә кытты тиен, нәмәнне конкурстага кыттаннар җаты хинче 999 лакка народный аты хүгәлләр. Эп. Онтан агам сук булбутын кенне тинче 999 бұл тоққа бу токка. Черкаг народный театры иңерелләр. Кихи сұла сөйді бүлі өйгі сүрекқа, саңарар саңаға, истиң ақтылғанға илже сылжар болаққа, кихи сик болан семелейбет, сүйппет оспот жылқаланар. Петр Толстяков олығын оғылыра сиеннере, қос сиеннере салғылар. Кене атынан Чыркөқтегі Нұрот театрын кыға Матриона Петровна тапталға сулан айымнылақтық үлелете сылжар. Тапталлах сиене, суруналы сиделях Алексей Толстяков, Эхэте уаттах сарига сылжыбы солунан аяннан, ирдир көрдүр үләне ыгытан, Петр Васильевич эппин сииммин алжатар ден кыратык да быктаран кепсебетях, сүрягын түгәгар сағырбы чахчыларын сөргүтен, Эхэтин бойобой солун тилиннерде бу жохун жылға тұғынан кепсен, ағанан әйенен кен тутту, отум ситим салгы бәрелі турдун. Bye.